Olá pessoal, daqui é o Scro Kikuya, estou aqui para falar sobre, sobre as polêmicas né, que eu estava lá nas redes sociais, o vídeo, que é, aparece meu pai é, a pedir ajuda, a falar que não, que não ajudo ele. Então estou aqui para responder algumas questões que vão tá ser. Quando meu pai saiu da nossa, é, saiu da nossa família, eu ainda tinha, ainda tinha 8 a 9 anos, né? Mas mesmo assim, quando a trabalhar, minha mãe sempre deu aquela força, aquela garra como pai é pai, eu falo sempre com ele, né? Mas agora não sei aquele problema aqui na qual, um problema que não tem nada a ver com outras pessoas, mas foi um problema exposto nas redes sociais, que me deixou mais triste. Ele é antigo combatentes, recebeu das FAM há muito tempo já. E ele está ele, ele tá, ele tá morando agora aqui, ele alugou uma casa aqui é, na Terra Nova e ele estava precisar de alguns valores, porque na, a casa, na, a casa na qual ele, tá, ele, tá, ele alugou, a, a, a, dona da casa está vendendo a, vendeu a casa, ele me pediu alguns valores que, que, que era para poder, que era para poder lidar, que ele podia ter alugado uma outra casa. Então ele disse que ele tinha que aguardar, né? O dinheiro tem, tinha para lidar, né? Mas é, é você sabe, você sabe, você sabe, você sabe quando um país aprende da tua família, é, você não pode chegar, quer isso, toma, não, porque tem que meter um pouco de dificuldade também. Falei, não, deixa aguardar, vou trabalhar para poder te dar. Só que depois ele começou tipo, a fazer chantagem, ele sabia que, que na qual, então, uma vez que ele, uma vez que ele veio aqui, ele comprou um carro, na qual o carro dele tá, é, o, carro, o carro que ele comprou depois de três dias o carro estragou. E ele, e, e ele veio, veio, me pedir porque não, querido, fala Angola sem essa não, velho. Como é que você vai não falar Angola? Está prestando negócio mal, então fica calmo, então fica calmo para não haver problemas. Como você, na pessoa que comprou carro, você pega, vai, na, você pega, vai uma esquadra, você não fala rola. Só que depois ele mandou uma mensagem porque não, para você ficar complicado, como é que é? É para você famoso, fica feio, acho que me, me, me, me, meter nas redes sociais, assim, assim, assim, assim. Só depois, aquela, aquela tal pessoa postou uma imagem, ele, ele o velho, a falar porque o velho está me ligando, está me pedindo ajuda, eu não quero ajudar, o velho está ignorando o velho. Ele já que me deixou já, assim, vou, vou, vou dar triste já. A pessoa pode chegar só a criticar, por criticar, a pessoa não sabe dele quer dizer, ele não sabe de onde nós saímos com a minha família, ele não sabe o que, que nós passamos. Minha mãe, minha, mãe é meu é pai, minha mãe, ele é tudo mesmo. Então, a prioridade é minha é é mãe. Então, como o pai desapareceu? Ele não sabia se podia encontrar um filho bandido. Ele não sabia se podia encontrar um filho que está na, na cadeia porque matou alguém para roubar. Porque, porque eu, eu, na minha vida, eu só quero fazer de tudo para ajudar a minha família. Eu também tentei, eu, eu tentei roubar, tentei fazer muita coisa. Eu tentei roubar. Guarnique que tá na, na, na, mandavam comigo, se, met, se metia em negócio escuro, também tentei se meter nesse tipo de negócio. Só que, pá, só que com as orações da minha mãe, pá, eu tive que, eu tive, eu tive, eu tive que procurar outros meios que é para poder ajudá-la. E meu pai, nesse, meu, pai, nesse caso, não estava nas nossas vidas. Ele pegou, arranjou outra mulher, foi fazer a vida dele, porque a minha mãe também é mais velha dele, né? Pegou, deixou a minha mãe e foi arranjar uma outra jovem que está com ele até agora. Minha mãe disse muita coisa, para saber Minha mãe, epá, ela sempre disse, vão à luta, vão, vão à luta, esquece, esquece, esquece seu vosso pai, vão à luta. Porque nós éramos, éramos, éramos aquele tipo de filho. Que, epa, quer dizer, mesmo até agora, nós chamamos amor ao nosso pai. Porque naquele tempo, quando era mais pequeno, a minha irmã que está aqui nesse lado. Nós, a minha irmã, ela me pegava na casa do meu pai. Naquele tempo, acho, acho, acho naquele tempo que até tipo uns 13 anos, ou, ou 14 anos, na casa do meu pai. Metíamos, metíamos roupas assim no saco preto na casa do nosso pai. E, e a mulher do nosso pai, nosso pai nos chotavam, nos chotavam, tá, nos chotavam. Ah, porque não, vocês, a mulher de vai falar no meu pai, vocês também que esse vosso filho, esse vosso filho, também que também, também que feitiço, que você também está a mandar. Também, eu, bem pequeno, bem inocente, me chotava mesmo, também pegar. Quer dizer, está uma saída da, da, da, da mabola, está uma saída do que cola perto aqui. Isso é um assunto que não, que não lhe diz respeito. Ele não, ele, quer dizer, ele não me conhece pessoalmente, nunca conversa pessoalmente. Tá percebendo? Ele só, ele, é, quer dizer, o meu pai agora, meu pai agora ficou vizinho dele e ele tá pensando que também já é amigo também do meu pai. Eles não são amigos, eles não se conhecem bem. Ele não sabe se o meu pai é capaz de fazer alguma coisa, ele não sabe. Ele não sabe conversar com o meu pai, então ele não sabe de nada. Então, ele, ele, isso, isso que ele fez é crime já. Isso é crime, isso que ele fez é crime. Tá percebendo? Depois ele, é ele, ele é que publicou, antes de publicar, ele, ele me ligou. Eu vou ter que me ligar para mim, escolher, assim, tá se passando assim, assim, assim, assim, assim, assim. assim. Olha, o velho está pedindo para mim postar assim, assim, assim. Será que eu posso? Fala, não, mas não pode postar nada, não, pode, não faz isso. Agora pegou e postou. Tá percebendo? Depois, ele, ele quando postou, eu liguei para ele, que o meu irmão, que tem uma gente ligou para ele. Falou, mas você pode fazer isso, mano, você tem que apagar isso. Ele apagou, mas, mas, mas, mas nem assim depois começou a espalhar. Tá vendo? Começou a espalhar, isso é para quê? Para estragar não minha cara, estragar sujar não só minha imagem.